हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो पाइथन की है और पाइथन में एक फंक्शन होता है प्री बिल्ट ठीक है जिसे हम कहते हैं रेंज अक्सर मैंने इसको यूज किया है तो इसी के बारे में डिस्कस करने वाले तो चलिए पाइथन की आईडी को ओपन कर लेता हूं मैं यहां से आइडियली पाइथन की मैं ओपन कर रहा हूं जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है पाइथन का होम पेज है यानी पाइथन की शेल इसे बोलते हैं यहाँ पे न्यू फाइल ले लेते हैं अब यहाँ पर हमें करनी है कोडिंग ठीक है आपको समझाता हूँ कोडिंग के माध्यम से कि ये रेंज जो फंक्शन है उसको कैसे यूज करते हैं यहाँ पर ए नाम का एक वेरिएबल बनाया हमने ठीक है और यहाँ पे लिख दिया रेंज और यहाँ पे लिख दिया रेंज अब रेंज में मैंने क्या दे दिया यहाँ पे लिख दिया थ्री ठीक है अब रेंज देखिए काम कैसे करता है जैसे यहाँ पे लिखा है थ्री ना और हमने लगाया है prebuilt function inbuilt function range ठीक है पाइथन का एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसे हम रेंज के नाम से जानते हैं अब ये जो रेंज है इसके अंदर मैंने लिखा है थ्री अब जब भी रेंज कैलकुलेट करेगा तो जो यहां लिखा होगा उससे एक माइनस करके करेगा यानी एन माइनस वन समझ आई बात यहां पे थ्री लिखा है तो थ्री माइनस वन क्या हो गया टू हो जाएगा यानी कि यहां पे आप ये समझिए कि ये टू तक ही प्रिंट करेगा अगर फोर लिखा हो तो थ्री तक प्रिंट करेगा अगर फाइव लिखा हो तो फोर तक प्रिंट करेगा ये रेंज जो इनबिल्ट फंक्शन है इसका कैरेक्टर होता है ये समझ में आई बात अब यहां पे एंटर करता हूं यहां पे लूप लगा लेता हूं लूप इसलिए क्योंकि लाइन वाइज हम प्रिंट कराएंगे इसको तो यहां पर मैं लिख लेता हूं फॉर n n एक और बना लेता हूं मैं n इन a ठीक है ये लिख दिया यहां पे कॉलन लगा दिया और यहां पे अब प्रिंट करवाएंगे हम ठीक है यहां पे क्या करेंगे प्रिंट करवाएंगे तो यहां पे प्रिंट करवा लेते हैं लिखते हैं प्रिंट और प्रिंट लिखने के बाद किसको प्रिंट करवाएंगे एन को प्रिंट करवाएंगे ठीक है और यहां से आप फाइव करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं तो यहां से सेव करेंगे तो ये R A dot P Y के नाम से सेव कर लेते हैं इसको ठीक है एंटर करेंगे एंटर करेंगे ये देखिए यहां पर देख सकते हैं जीरो वन टू ये प्रिंट होकर आ रहा है यहां पर मैंने दिया क्या है ध्यान दीजिएगा यहां पर थ्री दिया तो थ्री तक नहीं प्रिंट करा देखिए बाई डिफॉल्ट जो एड्रेस होता है वो कहां से स्टार्ट होगा पाइथन में जीरो से तो पहला नंबर तो हो गया जीरो दूसरा नंबर हो गया वन तीसरा नंबर हो गया टू लेकिन यहां पे लिखा क्या थ्री लिखा लेकिन ये प्रिंट कहां तक हुआ टू तक ही प्रिंट हुआ ये बात याद रखिएगा अगर मैं यहाँ पे फोर कर देता हूं ध्यान दीजिएगा ये फोर किया अब मैं फाइव करता हूं और एंटर करता हूं तो देखिए थ्री तक ये प्रिंट करेगा समझ आ रही है बात तो रेंज का कैरेक्टर कुछ इसी तरीके का होता है कि ये ऐसे ही काम करेगा आ रही बात समझ में